yani. Ben beş para etmez. İt onu için çekeyim. Lan konuş. Nasıl olmuş baba? Anayla iyi. Bağırsağını çıkarır seni bağla. Kanın tükenene kadar da karşına geçip nasıl geberiyorsun diye bakarım lan it oğlu. Niye kızıyorsun baba? Bir saygısızlık yapmayayım diye soruyorum. Duy da inan. Serkan. Git oğlum. Gözüm kör ama o kadar da değil. Ağanın kızının yamacında seni gördüğüm zaman elimden çekeceğim var. Beni hiç tanımasın baba. Ben sınırlarımı bilirim. Ben de benden çıkanı bilirim. Ulan sürüyesin. Puh. Nasıl olmuş bana? Anayda değil. Thank

Erkeksin oğlum. Adam değilsin. Özür dilerim babacım. Babacım babacım deme bana. Şimdi adam gibi yalvar. Gel buraya. Ben beş para etmez. İt oğlu için tekiyim. Nasıl olmuş baba? Aynen iyi. Bağırsağını çıkarır seni bağla. Kanın tükenene kadar da karşına geçip nasıl geberiyorsun diye bakarım lan it oğlu. Niye kızmıyorsun baba? Bir saygısızlık yapmayayım diye soruyorum. Duyda inan. Thank you. Bana bak Erdal. Git oğlum. Gözüm kör ama o kadar da değil. Ağanın kızının yamacında seni gördüğüm zaman elimden çekeceğim var. Beni hiç tanımasın baba. Ben sınırlarımı bilirim. Ben de benden çıkanı bilirim. Ulan sürüyesin. Puh. Nasıl olmuş baba? Anayla değil. Sen itsin oğlum. Adam değilsin. Özür dilerim babacım. Babacım babacım deme bana. Şimdi adam gibi yalvar. Gel buraya. Ya ben beş para etmez. İt oğlu için tekiyim. Lan oğlum konuş. İt. thank you aynen iyi. Bağırsağını çıkarır seni bağla. Kanın tükenene kadar da karşına geçip nasıl geberiyorsun diye bakarım lan it oğlum. Niye kızıyorsun baba? Bir saygısızlık yapmayayım diye soruyorum. Duyda inan. Bana bak Erdal. Git oğlum. Gözüm köreme o kadar da değil. Ağanın kızının yamacında seni gördüğüm zaman Elimden çekeceğim var. Beni hiç tanımadısın baba. Ben sınırlarımı bilirim. Ben de benden çıkanı bilirim. Ulan sürüyesin. Puh. Nasıl olmuş baba? Aynen iyi.